suara bonyangin jiro suara min kodo gen boy boy lem minyan kan kinkinan kobar mela kikin nanin beni gara gara to hakim pa recording beni ini mobile ini recording ini editing mobile ini ini rambil ikin nandang nandang ya mau ini apa do kan channel ini ada dong ini subscribe nih pak pintu beni kan.

கடை